監督しょうもねえな前やんなやつは昨日も言ったろ内藤聞いたか俺の声内藤後楽園ホールでよ試合すっとうずくんだよてめえは前回高田一俺のホームリングでてめえ俺を踏んづけて唾吐いて締めやがったなハーポン大合唱いいよじゃあ次はよこの新日本プロレスのリングで 逆にてめえを無様な姿にさらしてやるからよてめえが言った責任てめえで削けよ内藤分かったかその返事ラピドだラピドトランキーロじゃねえすぐよこせ内藤分かったかあてめえと僕違ったこの野郎あ何勘違いしてんだよお前は俺の位置に いないレスラーだお前は前座落ちした過去のレスラーだ何同じ目線で俺に話しかけてんだおいお前はなただの平民以下なんだえ俺に対等に口聞こうとしてんじゃねえよえおいお前はあ 落ちた元有名人 <laughs> テレビでも出とけほらなめた口聞いてんじゃねえぞこの野郎お前何挑戦させろだ挑戦させるじゃねえだろお前どの口が言ってんだそうお前もどの口が言ってんだこの野郎どの口が言ってんだこの口かこの口かこらおい この口だこの野郎。は。